Youtubeko kanal honetan gazteek bere ordenagailu, mugikor eta internet konexioak seguruagoak egiteko hainbat bide utziko dizkizuegu eskuragarri. Bide hauetan hainbat gai landuko dira. Horien artean, gemaileko kontuen segurtasuna, wifi saren babesa eta Windowseko erabiltzaileen desblokeatzea. Hiru hauetaz gain, ordenagailuen mundutik aterata, zuen smartphoneak nola babestu erakusten duen bideo bat ere badugu. Besterik gabe, zure teknologia eta datuak zaindu nahi badituzu, segi kanalera bideoak ikustera.